أكل الرمان إذا أكل الإنسان رمانة على الريق يعني قبل ما يأكل شيء يبتعد عنه الشيطان أربعين صباحا إذا أكل اثنين ثمانين إذا أكل ثلاثة مئة وعشرين